Բարև ձեզ։ Որպես վարժություն խնդրում եմ ուսումնասիրեք այս կոդը առանց աշխատացնելու եւ փորձեք հասկանալ ուրեմն ինչ alert պատոհաններ կերևան ինչ արժեքներով։ Okay։ Ուշադիր ինքնուրույն փորձեք լուծել, պաուզա տվեք, լուծեք։ Okay, հիմա իմ բացատրությունը։ Okay։ Ուրեմն նայեք, ստեղ ստեղծում ենք ուրեմն բավական մեջը դնում ենք 9։ Լավ, 9-ը ավելի մեծ է, քան 0, իհարկե, այսինքն մենք մտնում ենք ուրեմն այս բլոկի մեջ, որը սկսում է այստեղ եւ ապարտում է այնտեղ։ Այդ սահմանի մեջ մենք ստեղծում ենք B փոփոխական, որի մեջ դնում ենք 2։ 2-ը ավելի մեծ է, քան 0։ Այո։ Okay։ Ուրեմն այս սահմանի մեջ մենք ստեղծում ենք մի հատ փոփոխական, որի անունը A է։ Եվ այստեղ ուրեմն օգտագործում ենք A-ը Որն է ամենամոտ փոփոխականը A-ը, հա, ամենամոտ սահմանային A-ը։ Դա սա է, չէ՞, նույն սահմանի մեջ է, դե պարզ է իրենք օգտագործենք։ Հիմա B-ը մեզ պետք։ B այս սահմանի մեջ կա, թե չկա։ Եթե կար կօգտագործեինք, բայց չկա։ Նշանակում է բարձրանում ենք մի սահման վեր։ Okay, գնում ենք այս սահմանի մեջ ենք նայում։ Կա այս սահմանի մեջ B, կա, հեսա ստեղծված է այստեղ, B, B 2 է, այսինքն 3 գումարած 2, այսինքն սա պետքա, որ մեզ վերադարձնի 5, չէ, այսինքն առաջին պատոհանը, որ կերևա, կլինի 5, հետո գալիս ենք ստեղ, ուրեմն այստեղ բեն փոխում ենք, դարձում ենք 4, այսինքն S բեն, հիմա կդարնա 4, և ասում ենք B, որը S բենը, չէ, 4, գումարած A, S սահմանի մեջ, կա A, SA-ն ու ներքին սահմանի մեջ է, այս սահմանի մեջ չի։ Այս սահմանի մեջ չկա ստեղծված A, այս մակարդակի վրա, նենց որ SA-ն մենք պետք է ստանանք վերևի սահմանից, այսինքն գնում ենք պուպ, մի հատ վերև եւ գտնում ենք ան այստեղից։ Դա 9 է։ Այսինքն ստացվում է սա 9 գումարած 4, որ մեզ կտա 13, okay։ Այսինքն երկրորդ պատոհանը, որ մենք կտեսնենք, կլինի 13։ Հետո i-ը, որ ստեղծում ենք i-ը, մեջ ուտնում ենք 0, i-ը ավելի քիչ է, քան 2, իհարկե, ուրեմն alert ենք անում i-ը, որը 0 է, գումարած b-ն, գումարած a-ն, դե b-ն գումարած a-ն արդեն տեսել ենք 13 է, նենց որ 0 գումարած 13, պարզակ նորեն կցույց տա 13, okay? հետո i-ին ուրեմն մենք գումարում ենք 2, այսինքն 0-ին գումարում ենք 2 եւ վերագրում ենք հետ i-ի մեջ, նորից ցիկլը պտտվում է, գալիս է ստեղ 0 ստուգում է երկուսը ավելի քիչ է, քան երկու։ Ոչ, դուրս են գալիս եւ տկում ենք i-ը, որը նույն երկուս է, չէ՞։ Եթե ինքը լիներ 0, ինքը ստեղ չէր լինի, ինքը ցիկլի մեջ կմնար։ Ինքը ցիկլից դուրս է գալիս հենց դրա համար, որ ինքը երկուս է, այդ պատճառով, որտեվ սա դառնում է false, որտեվ i-ը երկուս է։ Հետևաբար նա դուրս է գալիս եւ ուրեմն մենք կտեսնենք 2։ Հետո մենք alert ենք անում a Դե անստեղ 9 է, չէ, եկեք տեսնենք ան փոխում ենք ինչ-որ մի պահ, ոնց որ թե չէ, մի ռոպե, մի հատ նայեմ, ան փոխվում է, այս local i-ը, b-ն ենք ստե փոխում, ան, ուրեմն մնում է 9-ը, այսինքն մենք պետք է որ տեսնենք, 5-ը 13, 13, 2 և 9-ը, հիմա եկեք աշխատացնենք, տեսնենք ճիշտ ենք, թե չէ, 5, ճիշտ է, 13, 13, 13, 2, 9։ Այդքան բան։ Հույսով եմ սա պարզ էր, շտով կհանդիպենք։